にちは、あいです今日は前髪のセット3種類をやっていきたいと思いますまずはシースルー前髪からやっていきます巻きすぎちゃったのでもう一度ブローで少し伸ばしていきますこのブラシはもう私の前髪作りにはもう必須アイテムとなっておりますみんなも買ってみてねでこのぐらい伸ばしたらサイドの毛も一緒に巻いていきます でこの時サイドの毛は外に流れるようにブローしていきますこっちもしていきますでこのぐらいブローしたら次アイロンしていきたいと思います私は前髪を左右2等分に分けてやっていきますでこの時にアイロンを下に向けて巻くようにしていきます この時絶対にやけど気をつけてくださいこの前やけどして大変だったんですよでサイドの毛もそれは巻くカールの方で巻くというよりかは流すようにこんな感じでアイロンを下に流していきますでこっちも同様に外巻きにしていきますあんまりやりすぎないのがポイントです で真ん中の手もあもう目がすごいことになってるけどこんな感じでシースルー前髪は完成しました簡単ですよねということで続いて2つ目やっていきますはい2つ目前髪洗ってきました続いてはセンター分けをやっていきますまずは2等分につむじで分けてください そしたらどんどん乾かしていきますそしてまたこの櫛が登場してこれは上に上に持っていくようにボリュームが出るように乾かすのがポイントですで濡れている時にドライヤーをすると本当に型がつきやすくなるのでドライする時にしっかり型をつけていきます また目がすごいことになってますがいい感じに真ん中で分かれるのでその頭のてっぺんの持ち上げたい部分を掴んでその下に串を縦に入れていきますそしてまたドライヤーをかけて1233秒待ったらこんな感じでちょっと持ち上がってくれますで反対も同様にやっていきます 23って感じで上がってくれるんですよでそしたらアイロンしていきますでさっきと同様にこれもコテを流すように外に巻いていきますで私は前髪がちょっと短いので短いところもちゃんとなじむようにアイロンを当てていきますで反対側も基本的に顔周りの毛は全部外巻きに流すように 巻いていきますあんまり強すぎないカールをするのが私流のポイントですはいそしたら完成しましたセンター分けはこんな感じですで私はたまにセンター分けの時にこうやって耳にかけたりしても 漏れる気がしますねすごい決めちゃってるけどそしたらセンター分けは以上ですはいそしたら3つ目今回は掛け上げヘアをやっていきます前髪のつむじから後ろのつむじまで一直線につなげてそしてこの前髪を乾かしていきますで乾かす時に私は上に上に持っていくようにボリュームが出るように乾かすのがポイントですで乾かし終わったら またこの櫛が出てきましたねでボリュームを出したい部分の下に櫛を縦に入れてまたまたドライヤーをしていきます123おいい感じに持ち上がりましたねということでアイロンをしていきますこのぐらい掴んだら さっきのとちょっと違ってカールを強めに巻いていきますそうすると後ろの髪の毛にうまく引っかかってくれて風に当たっても崩れにくい気がして私はそんな感じでしていますで私はまだ前髪が短いので長い髪と馴染むようにここもしっかり巻いていきますっていう感じでかき上げヘアも完成しましたどうですかすごい簡単じゃないですか というので私はいつもこの3種類の前髪を楽しんでいますすごい決めちゃったりとかしてこれちょっとお姉さんチックな感じの髪型にしたい時はこのかき上げヘアをしていますでこのつむじの上のボリュームがポイントです決めるの長いなはいということで 今日は3つのパターンの前髪ありとセンター分けとあとはかき上げの前髪を3つのパターンやってきましたが皆さん参考になれたかでしょうかということで今日の動画も見てくれてありがとうございますということで次の動画でまた会いましょう